нерсенин жердин бетине а чекитинен с чекитине түшүшүн карап көрөлү биз нерсе менен жерди бир гана консервативдик күчтөр таасир эткен туюк система деп элестетели бул учурда оордук күчү а чекитинде нерсенин толук механикалык энергиясы анын потенциалдык энергиясына барабар нерсенин ылдамдыгын кинематикалык формула аркылуу табууга болот ошондо жалпы механикалык энергия тартылуу күчү менен бийиктиктин ылдамдануусу боюнча нерсенин массасынын көбөйтүндүсүнө барабар болот жердин бетине тийген учурда S чекити нерсе кинетикалык энергияга гана ээ болот Ошонтип, биз каралып жаткан траекториянын точкаларында нерсенин толук механикалык энергиясы массасынын бийиктиктин жана эркин түшүүнүн ылдамдануусунун көбөйтүндүсүнө барабар ошол эле натыйжада нерсенин траекториясынын башка чекиттерин карап чыгабыз консервативдик күчтөр гана аракет кылган нерселердин туюк системасынын толук механикалык энергиясы системанын нерселеринин өз ара аракеттешүүсү үчүн өзгөрүүсүз калат бул билдирүү механикалык энергиянын сакталуу закону ошондуктан энергиянын бир бөлүгү нерсенин жана абанын ички энергиясына айланат бул учурда жалпы механикалык энергия азаят